Amigos de Movistar Deportes, arriba Perú. Los primeros 45 minutos de esta historia ya juegan aquí en el Estadio Nacional las selecciones de Perú y Paraguay. La tiene Flores, aquí está Edison Flores, la tiene cerca Trauco, el toque es corto de Miguel. La primera falta, el primer tiro libre de salida será para Perú, tiro libre Inca que favorece la selección peruana que ya apura en la salida con Yoshi Yotun. Le da la vuelta para que salga con el víncula. Lo tiene cerca mostrándose ahora como opción a Cristian Cueva. La aprieta nuevamente para Lucho. Aquí va Víncula. El 1-2 ah. que funciona. Pasó Víncula, cruzó la frontera. Lo tiene atacando el espacio Flores por izquierda y llegando a la Padula por el centro. Estaba pasando Víncula. La pelota se va al terreno. Será lateral. Lateral precioso Totus que favorece a la selección paraguaya. Terminó chocando Víncula en el final. Había hecho una buena pared con Cueva. Lo cortaron a Cueva como lo cortaron a la Padula en el arranque. Como salió Ortiz sobre Yotú, muy agresivo Paraguay en el inicio. Estaba jugando con las manos Junior Alonso. La pelota cerca, muy cerca al círculo central. Detiene Rapalini el juego. En apenas un minuto Y se juega el tiro libre en cabeza para Perú. Estaba apurando Renato Tapia. Tiene la pelota Cristian Cueva. Pone el freno Cueva. Hace una pausa para que todo empiece con Alexander Callens estaba muy cerca Galese también, algo le dijo, rapidito nomás, y ahora sale Callens. ya lo tiene cerca a Trauco, Tapia, Callens. está esperando para mostrarse por izquierda, siempre Trauco por derecha, ya pasa siempre Advíncula, intentará nuevamente Perú por ese lado con Lucho Advíncula, buen control, pasó Lucho, el 1-2 que funciona, Flores para pegarle, la pelota se va por un costado del terreno, Será lateral precioso Totus que favorece a Perú. Buenísima de Perú, bien Arvíncula, la pelota en el medio, la devuelve la Padula. Flores podría haber encontrado un poquito más rápido a Cueva o a Trauco que pasaba por el costado también a Yotun. Buen cambio de ritmo, rompe la primera línea de presión Perú y luego logra profundidad en ese ataque. Aquí se viene Perú, apretar tiene Cueva, a ver si Giri pasa. La bandera estaba arriba, por eso será tiro libre. Incabet en salida para la selección paraguaya. Ahí vemos la repetición de la acción, pasaba vínculo, también estaba Yotun, el pase queda corto para Dios y Cueva también estaba por el sector izquierdo. Qué buena, Cueva le dice al arquero, una recoja del córner si tienes un al costado de largo en nuestro estadio y con nuestra gente. Arriba Perú, que la fe es lo más lindo de la vida. Y si vas con fe, tú siempre ganas en Incabet. Si apuestas, que la Padula anota el día de hoy, ganas dos veces tu apuesta y el gol de Cuevita paga 2.60 con Incabet. Regístrate en el código que está apareciendo aquí o en incabet.pe y participa por 200 mil soles en efectivo. Además, tu primera apuesta es gratis. Gracias a Incabet, la emoción de ganar muy activo el vínculo en el inicio del partido, ganando divididas, pasando al ataque, siendo una opción, jugando como el partido lo pide desde el inicio, Lucho. Se va a jugar el lateral, saca lateral, precioso Totus, aquí está el vínculo, Lo tiene cerca Renato Tapia. ¿Quién se muestra? Dice Lucho. ¿Quién se acerca para mostrarse? Aquí va Víncula apura con ese lateral buscando la Padula. Está controlando la pelota ahora Junior Alonso con el freno. Por ahí juega Junior Alonso. Estaba despejando Zambrano a luchar la posesión de la pelota ahora. Busca tener el balón Paraguay, pero Perú la recupera de inmediato, la jugó larga. Falta de Ferreira sobre Zambrano. Le pegaron a Carlos, por eso será tiro libre Incavet. en salida para Perú, que toma la iniciativa, que tiene la pelota. Es quien propone en el arranque del juego que juega Zambrano. Le da la vuelta ahora Sergio Peña. El que aparece en escena se llama Alexander Callens. El que acompaña es Miguel Trauco. Ya pasa Trauco. Largo el pase para Cueva. Estaba anticipando Rojas. El balón ahí en la frontera. Luchar a ganar. Pone el cuerpo, pone la cabeza. Quiso pasar Sergio Peña. Ha recuperado Yotun, que nos regaló este lujo. Cueva otra vez. Yoshi Yotun. Atrás ya controla la pelota Perú. Renato Tapia. Se empiezan a juntar, se empiezan a formar las sociedades. Pasa Cristian Cueva que no. Uy, que pelota le puso la padula. para decir que por ahora esta historia sigue 1 0. Voy contigo. Sensaciones después del gol. Pedro García. Impresionante lo de la Padula para convertir en la primera jugada que tenía posibilidad de pisar el área ese gol. Minuto 4, justamente al minuto 4 de Montevideo tuvo la de cabeza que no fue. Hoy día se recupera la Padula y nos da el 1-0 parcial. Michael Zúcar. Explotó el Estadio Nacional con el pase gol número 14. Escucharon bien, 14. Un experto en la materia de parte de Cristian Cueva la era Gareca. Y el gol número 6 de la Padula en su partido número 20 con la camiseta blanquirroja. Aquí domina la pelota Paraguay. La pelota que está cerca de la frontera, luchar a ganar Trauco, bien, bien, bien Miguel. Renato Tapia por derecha está esperando víncula y aparece, no está referenciado, libre para ganar. Metros ahí, la sociedad es con Peña, atrás Zambrano, lo van a apretar, la suelta Carlos, empieza a tocar Perú. Y hemos pasado los 7 minutos de este primer tiempo, lo gana la selección 1 a 0. yo tú por derecha pasa el vínculo, ojo, ¿ah? y está el vínculo habilitado, a ver si en pasa, Junior Alonso la espera para la marca, como el centro, el despeje en el fondo por parte del Alderete, insiste Perú ahora, quiere pasar Víncula, aquí está Lucho, la pierde vínculo. Lucho hasta el final, deja la vida que esa pelota será tiro libre en salida que favorece a la selección paraguaya, tiro libre, Incabet. Empezó jugando por la derecha Cueva, pero inmediatamente se vino a la izquierda, se vino a la zona donde la rompe Cueva y Flores es el que juega más pegado a la padula, te diría casi como un segundo delantero el Oreja Flores. Galens, Galese, va Pedro, sácala de ahí, la estamos sacando Galese, la tiene Zambrano, Carlos Zambrano, verticaliza Zambrano, se equivoca y recupera Paraguay, pero regresa rápido Perú, ya forma el bloque, ya junta las líneas el equipo peruano. Cuando lo tiene Paraguay y cuando va a atacar Rojas el espacio por derecha. Ya lo observó, yo tuvo ojo a Rojas. La tiene Paraguay. En algún lugar por ahora intrascendente. Ahí lejos del arco de Galese. Va a tapar Flores para que todo empiece nuevamente del lado paraguayo. Aquí está Balbuena. Avanza Valbuena, gana Metro, sigue Valbuena. La tiene Fabián. Por derecha libre de marca Ortiz. Este es Ortiz. Toca y toca Paraguay. Otra vez Valbuena. Lo va a apretar Yoshi En el medio iba a ganar la pelota Sergio Peña. Y ahora Flores. Peña. La va a tener Perú, la va a atesorar, Diego. Sí, pero no hay que perder la, la ambición de cambiar de ritmo y seguir jugando para adelante. A veces cuando retrocedemos le favorecemos la presión a ellos. Sergio Peña toca y toca la selección oh. peruana. Tiene que cortar Zambrano, tiene que cortar Carlos ahí. Llegan dos contra cuatro. Oh. Gracias Dios, gracias. Mil gracias Dios. Justamente, hay que jugar para adelante, hay que, hay que tener la intención de jugar para adelante, si no le facilitamos la presión a ellos. Se equivoca Yoshi jugando para atrás, lee mal la acción, Zambrano temporiza, lo invita a Ferreira a terminarla él. La pelota choca en el, en el horizontal y se va para afuera. Primer susto que pasamos. Por eso, por, jugar para eh, el gol, no nos tiene que confundir. Tenemos que seguir yendo para adelante. Tenemos que seguir jugando con una actitud muy agresiva y muy ofensiva como empezamos el partido. Que no nos, que no nos vuelva pasivos el haber hecho el gol rápido. ¿Saben quién se paró a arengar y a llamarle la atención a toda la defensa por esa jugada? Cristian Ramos. Va a sacar Pedro Galese. Estamos llegando a los 10 minutos ya de la primera parte. La pelota en lo más alto del Nacional. Arriba estaba Flores. Va a buscarla Zambrano. Otra vez. Ahora sí Carlos. Para sacarla Zambrano y va a el espacio Cueva que está gritado Se viene Cristian, Cristian, Cristian, Cristian. Llegaba primero Anthony Silva. Para decir que por ahora esta historia sigue 1 a 0. Pero ahí Zambrano mandando un mensaje, ¿no? Más allá de si le salió un pase o no a Cueva, hay un mensaje. Acá no dudamos. Dejémonos de dudas. La pelota lejos. Ya sale la selección paraguaya observa Gianluca Lapadula. El que espera solo libre de marca para mostrarse Junior Alonso. prefiere jugar por izquierda, por ahí el recorrido. Va a ser de Ferreira, también espera Cubas, por derecha ya está Rojas, libre de marca, la puerta es para Rojas, aquí está el hombre de River, va Rojas, levantó la mirada, pase largo, intercepta Callens, en la frontera va a buscar la cueva nuevamente, va a pelear por ese lado del terreno Paraguay, Ferreira, bien ahí llegando Yochi Yotun, Renato Tapia, la ponemos abajo, la ponemos abajo. Estaba levantando el balón Peña. Recuperado Paraguay. Nuevamente, hasta aquí nomás, stop. Zona restringida, le dijo Tícula. El que la va a sacar es Pedro Galese. Vamos a ganarle a Rojas. Aquí está Cueva para enfrentar a Rojas. aguanta Cueva, le cometen la falta. se la tiro libre en para la selección peruana. Que crack es juega para aguantar de espaldas, para recibir de espaldas. El otro día aguantó todo lo que Araujo le tiró encima. El, el uruguayo que juega en Barcelona. Ahora contra Rojas que juega en River. No hay forma de sacarle la pelota a Cueva cuando está de espaldas. Ah, mira la pelota Advíncula. Sigue Lucho. Advíncula. Peña. Tiene que atacar el espacio la Padula. Va a pelear la Padula. Estaba reclamando una mano de Alderete. El fútbol continúa. Busca Perú. A ver si encara y pasa en orejas. Alderete con él para la marca. aquí, el duelo? Se apoya Cristian Cueva. Ahora Flores. Advíncula. Perú, Zambrano. Este es Carlos, que Zambrano. Flores siempre por ese lado. Advínculo primero, hace las orejas. Y el Zambrano jugando para adelante en esa jugada, Pedro, porque no hay que volver, retroceder y pasar por Gales y pasar por Cales porque salen ellos. Hay que seguir yendo para adelante. Al cual, y además recordemos que en la pérdida ellos son dificilísimos. Los tres goles que le hicieron Ecuador fueron a partir de recuperar una bola y capitalizar la recuperación, así que cuidado con eso. Ahí está Belorejas. Jugará desde el costado en salida la selección paraguaya. Este es Junior Alonso. El encargado de lateral en salida. Apura Junior Alonso. A ver si le gana Lucho. Iba Víncula. La saca Zambrano. La aperta en la más alto. La va a buscar la Padula. La va a buscar Flores también. Va a atacar ahora Flores. El despeje es de Paraguay. En lo más alto el balón. Ahí gana Renato. Bien, Renato. Y ahora Perú. Para que vaya Lucho Víncula. Quiso meter segunda. Están pegando los paraguayos. Será tiro libre favor de Perú. Pero bien Tapia la puso en el suelo, Peña le da continuidad a la jugada, el vínculo que está muy enchufado pasa al ataque, lo traba, me parece que se golpeó la mano Lucho al caer. Michael, no sé cómo lo viste. Sale Galeses desde el arco, sale Galeses desde el arco para decir a los compañeros que tiene más cerca que le hablen al árbitro. Intuyo y parece desde aquí que lo que intenta marcar Galeses, díganle que van cinco, ¿no? Está acumulando bastante falta los paraguayos. Ahí está pegando Ferreira. Están pidiendo atención para el vínculo que se agarra, se el, dedo. No sé si es el dedo de la, muñeca, es, creo, me parece que es la muñeca. Y pide Rapalini, pide. Así se maten los dos seguro. Vamos, no pasa Acá tenemos la repetición, la repetición del gol. El pase 3-2 de Cueva es sensacional. Y como la Padula la deja correr para la pierna derecha, se la toca por abajo a Silva, que creo que esperaba que la Padula se tome un tiempo más para esperar el perfil izquierdo. Es muy bueno lo de la Padula, sensacional lo de Cueva. La pelota de en el palo camina por la línea y se termina metiendo gracias al efecto que le había dado la, paludula la a la pelota y la forma como choca en el palo. El mejor momento para encontrar el gol antes de los primeros cinco minutos. El gol más rápido de Perú en la eliminatoria. Creo que más rápido que el que hicimos con Brasil. Salió vínculo, ¿no, Pedro? Lo atiende el doctor Segura. Sí. Salió que está parado. Pero ojo, cuando está el vínculo fuera de la cancha, Callens ya no va a la pelota parada si no retrocede, porque normalmente el que queda de último es vínculo, Justamente en las pelotas paradas a favor. Al no estar al vínculo y jugar este balón detenido a favor con uno menos, Callens sacrifica, su posición de ofensiva. Y ahora le pide permiso al árbitro. No le van a dar todavía al vínculo. Está jugando frente a la pelota, que se juega el tiro libre, pelota, primer palo. ¡Oh! El balón se va del terreno, lo sacaba Ferreira, se va tiro de esquina. entra el vínculo. Estiro de esquina celebra Tom Movistar que favorece a la selección peruana. Volvió Lucho Víncula, como bien la punta Pedro Eloy. Estiro de esquina celebra Tom Movistar en el área La Padula, en el área Tapia, en el área Flores, en el área también. ¿Te vas a sumar o no te vas a sumar? A ver, Renato. Aquí se va a jugar desde el rincón, Cueva. ¡Ah! Los Zambrano. Ahora jugando la selección de Paraguay. Va a recuperar Perú ahora. Ya tiene la pelota Yoshimar Yotun. Por el freno Yotun. Para calmar las cosas. Para enfriar un poquito las cosas. Juega atrás con Trauco. Que ya le da la vuelta. Que juega con Advíncula. Que mete segundo. Mira cómo metió tercera. Pasó Lucho. La sociedad con Cueva. Aquí está. Cristian Cueva, que metió un pase extraordinario para que anote hoy Gianluca Lapadula y ponga así a Perú 1 a 0, que lo está ganando en 15 minutos. Otra vez Lucho Víncula, por ese lado Cristian Cueva, no podía Cristian, se lucha hasta el final y ahora el que quedó entre los centrales de Paraguay es Flores. Y la pelota por izquierda, vamos, vamos, se van a juntar y Trauco, se van a juntar, no, prefiere el centro cabeza! ¡Ay, ay, ay! Aparece Gianluca pero se va del terreno, sacará desde abajo Antoni Silva. Qué pelota le puso Yotun con bote. La Padula la ve como para encararla con la pierna y era creo más para, la, cabeza. Por eso se lamenta tanto la Padula. Siente que tuvo el segundo muy cerca. Buena llegada de Perú. Otra vez Cueva. Esta vez por la derecha. Limpió hacia el sector izquierdo. Un ataque que empieza por derecha y termina por izquierda. Normalmente termina bien. Escríbanos con el hashtag. La casa de la selección ya sale Paraguay. Salida larga. Está recuperando la posesión de la pelota ahora Trauco con el medio. Va a intentar otra vez Paraguay. Ferreira, bien Zambrano. Toca Paraguay ahora. Va a buscarla Romero. La saca Víncula. La pelota en lo más alto. Va a controlarla al derete. Mira la facilidad con la que Flores deja su posición. Flores no está jugando de extremo, está jugando delantero se mueve por todo el frente de ataque en este momento. Y va Paraguay, ojo con Rojas, que va a pasar libre. Lo va a esperar, pero lejos Trauco. Aquí está Rojas, avanza Rojas, sigue Rojas. Y va a esperar la devolución Rojas, ojo. ¿ah? Pero llega Trauco para tapar. Defiende la selección. Bien, bien, bien, bien. Ahí, a pelear ahora. Gianluca Lapadula. No para. Lo detiene. Le cobró falta la Padula sobre Balbuena. Por eso será tiro libre. Incabeta a favor de la selección paraguaya. Ya está. Había sacado largo Tapia, lo movió, lo movió lo justo, ¿no? La está moviendo Cubas. Busca la apertura Cubas ahora tiene Romero, este es Romero, le da la vuelta, sale Valbuena, Valbuena, vas a cruzar la frontera, sí, aquí está Valbuena, verticaliza, se equivoca, pero Tapia también, por eso será saque lateral precioso, Totus, que favorece a la selección paraguaya. Está jugando Paraguay, ya lo tiene Valbuena. Fabián Balbuena, su socio atrás, el que aparece en escena era Adrián Cubas, que es el que juega delante de la línea de cuatro, en todo caso Adrián Cubas en la selección paraguaya. El lateral es Rojas, quien pierde también. Muchos errores ahora. La pelota se va del terreno, será saque lateral. Preciosos Totus, que va a jugar Miguel Trauco. Muy cerca Gareca. Eh, le pide a la Padula que se acerque y a también que se acerque. Estaba muy, parado en defensa Perú eh, en el momento que se recuperó esa pelota. Aquí pura Trauco, va Paraguay, la arriba Cubas, otra vez Trauco, Flores, Trauco, se juntaron y ahora no Lateral para el equipo paraguayo, desde tu posición, Pedro, ¿alguna novedad? Me sorprende no escuchar a los paraguayos hablar. Primera vez que hay un equipo paraguayo que no se habla. Y desde la tuya, Michael Zucker, Gareca muy inquieto ahorita. Gareca muy inquieto pidiéndole a todo el equipo que se traslade de derecha a izquierda para generar superioridades. Aquí va Cueva. A ver si gana. Intentaba Cristian. Ha recuperado la posesión de la pelota. Ahora la selección paraguaya tiene que apretar ahí Renato Tapia. La salida desde el fondo es con Balbuena. Pase largo de Balbuena. Advínculo en el uno contra uno. Le estaba sacando Lucho. Llegaba Sergio para colaborar. También Renato Tapia. Es quien tiene la pelota por el cuerpo Renato. Lucha Renato. No hay falta, dice el árbitro. Sigue Renato. Ahora sí. Le pegaron a Renato Tapia. Por eso será tiro libre. ¡Cómo! Será tiro libre Inca Obed para Perú. Sin hacer un partidazo, mucho mejor eh, Peña y Otún. Mucho mejor, más comprometidos en la recuperación, más comprometidos en la circulación de la pelota, ni que hablarlo del partido de Cueva, de la Padula, en fin, los que vienen con regularidad de Renato. Pero necesitábamos más de Peña y de y nos están dando ese extra que se les pedía en lo previo al partido. Acaba de jugar en salida Carlos Zambrano y levanta la mano cerrando a Trauco. ¿ah? y ya lo vieron a Trauco. La pelota es para Miguel. El despeje fue de Rojas. Yoshi, Yotun. Yotun a buscar Cristian Cueva. A ver si gana el uno contra uno. Valbuena es quien lo espera para la marca. Sigue Cueva. No puede controlarlo. Tranquilo, Cristian. Tranquilo. No nada, le sale Paraguay, la pide Rojas, estaba despejando primero, largo, Cubas, y ahora el uno contra uno tiene que ganarlo Cales, Cales, Cales. Alexander Bien, bien. El lateral que favorece a Paraguay. Con las manos va a jugar Richard Sánchez. Cerca está Enciso. Sí, ahora va. Ahora va. Rojas para ponerle en el área. Va a ser un lateral a manera de centro. Ojo, ¿ah? va a ser un lateral a manera de centro. La va a mandar al área. Aquí está Rojas. Ya se tomaron las marcas. Va Rojas. ¡Ah! Defiende Perú. iba a buscar Cueva. La devolvía Rojas. La saca Víncula. A lucharla en oreja Flores. Primero, no pudo Zambrano, le quedó bien, Estaba sacando la tapia. Insiste otra vez la selección Paraguay. Este es Romero, Romero, sigue Romero. La apertura de Romero. Ahora la si lleva un centro. Primero para sacar la víncula, le quedó nuevamente a Romero que le da la vuelta para que aparezca en escena ahora Ortiz. Richard Ortiz qué vas a hacer con la pelota. A ver, te estaba acompañando Ortiz por el medio. Corta Perú, la gana Flores. Vaya oreja, vaya. Lucha Flores a dejar la vida en cada pelota. No podía tampoco Peña. Otra vez Paraguay con la posesión. Otra vez con Richard Ortiz. Y por derecha está Roca pidiendo la pelota. Ojo, ah, ya lo vieron, pero no se la dan. Prefiere verticalizar ahora Paraguay. Va con Ferreira. Por derecha va a pasar Rojas. No llega, pero ni con esa pelota. Sacará desde el costado, saque lateral, precioso, Totus a favor de la selección peruana. Se va a jugar desde el costado. Va a jugar Miguel Trauco. ¿Quién se acerca? Dice Miguel. ¿Quién se acerca? ¿Quién se muestra? En 21 minutos, en la parte inicial, ya juega Trauco. Están buscando a Cueva, la aguanta Cristian, bien Cristian. Renato Tapia. Tapia, sigue Tapia, estaba perdido con Ferreira. En el fondo, Pedro Galese. Vamos, Perú, a seguir así. Advíncula, Peña. En el medio transita solo Sergio Peña esperando. Otra vez para girar Peña. Para acompañarse atrás con Alexander Callens. Callens, Trauco, juega, toca Perú falta, falta. Hace rato está pegando los paraguayos. Sí, es un equipo que corta mucho ahora Paraguay. Se está costando más encontrar circulación en el medio. Hay mucha presión sobre los volantes. ese molesto, así insistiendo para que le marquen al árbitro las faltas repetitivas de los paraguayos, sí. Fue lo que nos faltó en Montevideo, Michael. ¿ah? Esa fue una cosa de las que nos faltaron en Montevideo, marcar la falta al árbitro. Domina la pelota Alexander Hemos pasado ya los 23 minutos esta primera parte. La aguanta Sergio Peña, ahí no, ahí no, Tapia, tiene que la Renato, oh, va Perú, Zambrano, lo van a apretar Carlos, lateral que favorece a Perú. Estamos jugando con fuego ahí, ¿eh? Saque lateral, precioso Totus. Porque los volantes reciben, no reciben cómodos, no, no reciben con posibilidad de perfilarse y girar, reciben medio de espaldas y de espaldas ah, eh, eh, terminan jugando a riesgo. Creo, creo que es algo que que tenemos que evitar. El va a sacar es Lucho Advíncula. El saque lateral, precioso Totus. Apura Advíncula. La parte está en el medio. Ya la tiene Perú. Trauco. Vamos, Miguelito. Vamos, Miguelito. Aquí está Trauco. Avanza Trauco. Se acerca Cueva. Ya aparece Cristian Cueva. ¿Qué vas a hacer, Cristian? A ver. Para adelante, para adelante. Por el freno, Cristian lo espera Roja. Sigue Cueva. Le da la vuelta para que aparezca también Zambrano, para que le dé la vuelta y por la derecha salga con Advíncula. Ella se asocia con Peña, quiere pasar a Lucho. La pelota nunca llegó a Flores, pero va a pelear en orejas y va a pasar en orejas. Será lateral, precioso Totus a favor de Perú. Tenemos que llevar el juego a campo rival, tratar de jugar la mayor cantidad de minutos en cancha de ellos. tenemos las armas para hacerlo. 24 iniciales se juega cerca ahora el arco de Silva. Este es Lucho Advíncula. en espera en el área es La Padula y también Cristian Cueva. Aquí va Lucho Advíncula para el lateral. jugó el saque lateral precioso Totus. Nuevamente será saque lateral precioso Totus. A favor de la selección peruana. Va Lucho. Ojo que en el área ya está La Padula. A ver si es un saque lateral largo. A ver si buscan a Cueva, que también está en el área. Cristian ya levantó la mano. Luego a buscar a la Padula. Lo obligaron a salir. Con él está el derecho para la marca. Sigue la Padula. El balón se va del terreno. Por eso jugará Silva. Por eso jugará en salida la selección paraguaya. Saque de meta, cuenta, premio BCP el partido que esperabas, al menos en el arranque, Pedro Eloy. Tal cual, eh, los primeros 10 sobre todo. Luego, Paraguay no ha sido un equipo de esos que sienten el gol, ¿no? se ha plantado con personalidad. Partido parejo de momento. Pero el gol de la Padula hace la diferencia por ahora. Por eso estamos arriba 1-0. Romero toca por ese lado Paraguay. Tiene que tapar por ese lado Tapia. Lo persigue Tapia. Sigue Romero. Este es Romero. Y por derecha empezó Rojas. Ojo. Ah, aquí está Romero. Tocó con Sánchez. Por derecha Rojas abre los brazos. Quiere participar. La partes para Rojas. Aquí está Rojas. Atrás que todo nuevamente se mueva en el lado del campo paraguayo. Alderete, Alderete va a llegar hasta la frontera, sigue Alderete, buscó el pase largo, le buscaba una roja, le sobró a Trauco. Ahí estaba Trauco para corregir el error, tiene que sacarla Miguel. Buena técnica de Trauco para bajar esa pelota, de que no puede complementar la salida Cristian Cueva, por eso Paraguay insiste, por eso Paraguay la tiene, por eso va Rojas. Aquí está Rojas, Rojas, Romero al arco. ¡Oh! Como lo vieron, lejos, muy lejos del arco de Galese. Sí, pero el control del partido ahora lo tiene Paraguay. A nosotros nos está costando recuperar la pelota, retrocedemos, no somos lo agresivos que éramos al comienzo y la gente lo empieza a sentir en la tribuna y se empieza a levantar. El equipo necesita un empujón, hay un aire que un entusiasmo inicial que tuvimos que nos llevó al gol, que nos llevó a, jugar, a merecer el gol además, a jugar muy bien los primeros 15 minutos, después como que lo empezamos a sentir el rigor de todo, de la presión, del resultado a favor, de todo. Tenemos que salir de este momento. Va a sacar Pedro Valencia para ponerla. Del lado del campo paraguayo otra vez Perú, Renato Tapia, Miguelito Trauco, ya con el espacio Cueva, ojo, aquí está Trauco, le estaban sacando la pelota, insiste Paraguay ahora, pasa al ataque, bueno, intentaba Ferreira, se equivocaba, por eso recuperó Tapia, vaya, vaya, meta segunda, aquí está Lucho Víncula, metió segunda, metió tercera, sigue Lucho, va Víncula, esperando entre los centrales paraguayos estas Flores y también Cueva, la mueve Gianluca, la Padula que se recoge ahora por un costado, sigue Gianluca, lo rodearon tres, le sacaron la pelota. nadie se le demostraba a la Padula, cuando recibió la pelota la Padula, ni Tú ni Peña, Peña le estaba haciendo la posición al vínculo. Ni Tapia ni ninguno de los volantes le daba una opción a la Paula que ahora se gana la María. La que tenía, ¿no? No, tenía, no me acuerdo. No, tenía, ¿no? tenía. Pero así tuviera, se borran según la información que preliminarmente manejamos. Pero no hablemos de eso todavía hemos ganado todavía. Se va a jugar el tiro libre de salida para Paraguay. Ahora, también es cierto que la, opción de la Padula era tirarle la pelota al área Flores o a Cueva. Estamos buscando mucho el juego por el medio y no arriesgando eh, con, algún pase vertical o con, alguna pelota al área. Valbuena, va Paraguay, por derecha está Rojas, este es Rojas. Rojas, todo empezará en el lado paraguayo con Fabián Balbuena. Su socio en la saga se llama Omar Alderete. Por izquierda Junior Alonso. Se juntaron los cuatro de la línea defensiva de Paraguay. Y ahora no puede Flores. Advíncula que sí. Vamos Lucho. Aquí está Advíncula. Pone la pierna fuerte. Advíncula va a ganar Advíncula. Sigue Lucho. Está cayendo Lucho. El fútbol continúa. Sergio Peña. La pelota arriba. en la baja? A ver a luchar, a pelear, llega Renato Tapia, gana Renato, gana y Lucas que se venga el cuerpo. Está habilitado Flores. Retrocedió, y cobró la falta. Por eso será tiro libre y cada vez a favor de la selección peruana. Que me gusta, que me gusta, que me entusiasma en estos primeros 28 minutos. Ahí veíamos la, la, falta clara de Alderete sobre la Padula. Parecía que Flores podía ganar la espalda ante la pelota en profundidad. La dejó avanzar Rapalini cuando se dio cuenta que no ganaba el peruano. Retrocedió para darle la falta. Está frente a la pelota Renato Tapia. Ya espera Cristian Cueva. Ya espera la Padula. Ya espera también Edison Flores. Renato Zambrano. Carlos, a Zambrano, pase largo de Zambrano, luchar Flores, no podía, la oreja Flores ha recuperado la selección paraguaya, el despeje largo es de Alderete, ahí en el medio va a ganar Renato Tapia, a ver si nos ponemos abajo. Advíncula, Advíncula, sigue Lucho, busca Perú. Saque lateral, precioso Totus, que favorece a Perú. En el área está la Luca. Aquí va Flores, Flores, Flores. Eh, quería pasar en orejas. Venía tapando Romero. La se fue del terreno. Será saque lateral, precioso Totus. Cuando arrancaba Flores, atacaba el espacio en el área la Padula. La se jugará desde el costado en salida para la selección paraguaya. La imagen era de Junior Alonso y ahora Gareca. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Junior Alonso, sale Paraguay, Rojas, que hace rato recibe bastante solo, libre. Rojas. Dale, Yoshi. Llegó Yoshi Yotun. Saque lateral, preciosos Totus. Minutos siguen pasando aquí en el Nacional. Perú sigue ganando aquí en el Nacional con gol de Gianluca Lapadula. Escriban tarde por porpe con el hashtag La Casa de la Selección. Sale Cubas. Renato Tapia. A ver, a ver. Horta Valbuena Complementa Cubas la salida. Busca ahora por el otro lado Paraguay, porque hace rato intentaba por derecha, ahora intentó por izquierda, resolvía en el medio. Para mí no hubo falta de Sergio, estoy de acuerdo contigo Sergio, pero la sanción el árbitro, por eso será tiro libre. Incabet que favorece a Paraguay, Romero, Romero, Avanza Oscar Romero, buscando la sociedad, la Padula pelear. La va a controlar sin problemas Valbuena. Se va a acercar para la marca Yoshimar Yotun. Larga de Valbuena para Ferreira. Gana Callens. Alexander Callens. No quiere complicar la vida. ¿Para qué? Dice Callens. La puso en lo más alto del Nacional. Valbuena. Yoshi Yotun. Salió. La pelota ya cruzó la línea de costado. Por eso será lateral. Preciosos. Totus. A favor de Paraguay. Se juega en simultáneo, ojo. Ese pase de Diotun que no pasó, que lo cortó, es un pase que va a estar, porque Paraguay está jugando muy adelantado y con los defensas en línea. La Padula tiene la capacidad de romper esa línea. Se juega en simultáneo y vamos a tener todos los resultados. Todos los resultados. Al instante, al momento. Domina Paraguay, Alderete, Alderete, Junior Alonso quien se la pide, sigue Alderete. Abajo Paraguay ahora con Ortiz. Buena, Lo observa Gianluca Lapadula. Ortiz, Ortiz. Te vas a animar por el pase largo. Prefiere el juego corto nomás. Se juntó con Cubas. Alderete, Junior Alonso, la marca será de la oreja Flores, sigue Junior Alonso, buscó hacia adelante, ahora Junior Alonso, va a tapar Zambrano ese lado del terreno. Insiste Paraguay, que no pasa, el arco, ¡Oh! es de Pedro Galese. Y ahora si la salida es rápida puede ser. Arranca Cueva, llega Flores por derecha. La pelota es para Gianluca que va a Aquí está con Alderete. Primero el paraguayo, primero Alderete. Peligro pasado en campo de Paraguay. Sacó rápido Galese, buscó sorprender. Cueva mete un zurdazo buscando a la oreja que estaba desmarcado. Buen cierre de Alderete. Pero no logramos recuperarla, tener la pelota un poquito. ¿no? de profundidad en estos momentos del juego. Ya la controla Ortiz juega mucho ahí, hasta tres cuartos de campo. Otra vez Paraguay a buscar, a iniciar el recorrido Junior Alonso, a tapar el oreja Flores. Cubas, Adrián Cubas, Ortiz. Y por derecha ya ataca el espacio Rojas, por eso la pelota va hacia él, Rojas, paso Rojas, ah, resuelve Trauco, sale Perú, Yoshi, Yotun, Cueva, llegaba primero, le dieron a Cueva, le pegaron a Cristian, ojo, ¿ah? Tiene que ser tarjeta, profe. Michael Zucker, voy contigo que está cerca. Dialoga el árbitro. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. No, no, no, no. No, porque inmediatamente cuando le sacó la, amarilla a la Padula, el primer gesto fue mano al bolsillo. Esta vez hubo diálogo. Pero tú sabes que era amarilla, Michael, porque viendo la repetición, agarra pelota, pero es carne con hueso. ¿ah? Oye, y está molesto porque es la repetición de faltas más esta de aquí, ¿no? Agarra pelota claramente el paraguayo, pero, pero en el camino se lo lleva puesto a, Cueva. Le pega tremenda patada sobre la pierna derecha, sobre la pierna... y ahí el que lo podría ayudar es el asistente. Hay un jugador paraguayo también en el sentido, ¿no? Sí, eh, me parece que es el hombre de la falta. Ortiz. Ortiz. Ortiz. Ortiz. Se recuperó Cueva. Eso es lo importante. Ya está Cristian. Ya está. Ahora, el dato no menor es que por tu posición hace rato no hay emociones, Pedro Eloy. Y ha dejado de llegar Perú por el arco de, Silva. De hecho, no ha habido ningún tipo de profundidad por los costados. Es otro partido distinto al partido que arrancó. por lo menos, por lo menos hay una fricción física que de momento es cierto. Paraguay tiene la pelota, pero Perú está discutiendo cada pelota desde lo físico. No la puede tener, pero discute desde lo físico, que por el momento alcanza, por el momento. No creo que sea, que sea ni casualidad ni coincidencia que solamente calienten en este momento dos hombres en Perú. Cuando faltan 10 para que acabe la primera mitad. Canchita ahí. Canchita y Marcos López. estamos en 35 Toda esta primera parte. a veces alternan el calentamiento para, estar permanentemente en estado alerta, pero pero no son solamente dos. Suelen ser cuatro o cinco como mínimo. Para reanudar el fútbol ya está Miguel Trauco. ¿Quién se acerca? Dice. ¿Quién se acerca? ¿Quién se muestra? Se muestra Renato. Se muestra Yotun. Va Trauco. lateral largo buscando a Cueva. Estaba ganando por arriba Balbuena. Pelota afuera es saque lateral. precioso Totus. Que favorece a la selección peruana está ganando 1 0 con gol de Gianluca Lapadula para jugar Trauco. Cerca está Yoshi. que le duele a Cueva, lo tenemos acá al frente, está cojeando Cueva, le duele, le duele bastante. Lo que pasa es que el Cholo es valiente. Vamos, aquí está el lateral largo. Acaba a ganar la espalda la Padula, pero no podía. pero que está cerca a la frontera, la gana Buena. Ahí Renato, ahí Renato. Por la pierna fuerte Tapia. Ganó Renato. Aquí está Tapia. Bien, Renato. Giró, se asoció con Calens. Y ahora Trauco. Yotun, Trauco, se forma el triángulo, sale Perú, Renato con Yoshi, quien ataca el espacio, dice Yoshi, prefieren ahí, ahí, seguimos con el triángulo, Renato Tapia, por derecha está solo Víncula, por derecha está solo Lucho, la puerta es para Lucho que parte habilitado, con el Junior Alonso para la marca, ¿quién gana el duelo? A Víncula, Junior Alonso, Lucho, Lucho, Lucho, Lucho, pelota atrás al arco, Finir Sergio Peña. Claro que vale. Será saque de meta. Cuenta premio BCP para Paraguay. Desde la jugada que la Padula pudo ir con la cabeza y fue con la pierna que no generábamos una situación de ataque. Muy bueno lo de Tapia cambiando de lado para la aparición vacío de Arvínculo, Arvínculo temporiza, lo espera. A Peña, Peña le pega de afuera, que es una de sus fortalezas. No pasó cerca, pero después de un buen rato generamos un ataque y eso sirve. Sale Paraguay. buena. Hemos pasado ya los 37. Valbuena. Anthony Silva. Alderete. Uno de los centrales que hoy tiene la selección paraguaya. Omar Alderete. Y ahora Cubas. Con ese pase vertical para Ferreira. Primero Renato Tapia. Cumpliendo bien el medio campo peruano. Yoshi Yotun. Buscando ese pase filtrado buscando ese pase. La Padula le dice, tiene que salir en algún momento. La Padula le dice a YouTube, mala mía, porque el pase es el que le pidió la Padula. El oreja entra muy libre, entra el derete y uno el Alonso. Ese carril el oreja lo aprovecha bien. Si lo encuentran, también puede ser una linda alternativa. Pero el pase que intentó YouTube ya dos veces es uno de los caminos. Advíncula, ganó Lucho sin falta, dice el árbitro. Vamos, esto vale. Semáforo en verde y vale. Vaya, ay, ay, ay. Resbala sí YouTube Está recuperando Paraguay. A pelear YouTube ahora. Y ahí lo va a esperar Cueva y también Flores, Rojas, en el fondo Valbuena, sale Cubas, la tiene Cubas, arranca, metió segunda, llegó hasta la frontera, pasó Cubas ahora. La apertura es para que se muestre por ese lado del terreno. En la selección paraguaya Romero, buscó la sociedad, las pelotas para Rojas. Primero va a resolver Perú con Cristian Cueva. Aladino. Yotun. Flores, cabana para Cueva. ¡Ay, ya, ya, Pasaba Cristian, sí pasaba Cristian. Estamos en 38, saque lateral precioso Totus. Va a presionar la Padula, Alderete. Siempre Junior Alonso es el que le marca la salida por izquierda, por eso la pelota es para él. Aquí está Junior Alonso. Pasa Junior Alonso y Peña por la marca. Sigue Junior Alonso, Renato Tapia, la Padula, Gianluca. Vamos, Gianluca. Aquí está Gianluca. Le pegaron a Gianluca, tiro libre y cabeza a favor de Perú. Trabajando ahora mucho Cueva sobre Rojas en el retroceso. Flores más libre y cuando eso pasa, Peña es el que termina abierto para formar la línea de cuatro. Está retrocediendo bien Perú defensivamente. Claramente con tres en este momento arriba Perú. Uno de ellos es Cueva. Va Cristian, va Cristian. Le pasó Yotun. Le pegaron a Cristian. Otra vez. Profe, otra tarjeta, pues, profe. suma de faltas. Por suma de faltas ya tendría que mostrar alguna tarjeta Rapalini. Cerrato. Será tiro libre y cabeta a favor de Perú. Ahí está, lo rasca. Y es el mismo Ortiz, que hace un momento también pegó. Por eso se molesta Cristian. Vamos, a Rapalini. Tiro libre y cabeza que favorece a la selección peruana para renovar el fútbol. Yoshi Yotun, que buena pelota le pone a Cueva, que está habilitado. Aquí va Cristian. Cueva, ya pasó Trauco. Cueva, ¿qué vas a hacer, Cristian? A ver, un toque para Peña. Peña, Trauco, toca Perú, la pone abajo. Peña se junta con Cueva. Mira cómo pasaron, dale la vuelta. Advíncula, Lucho Advíncula. Tapia, si lo haces correr sería genial, sí. La pelota hacia adelante y va Perú y pasa Flores. Se viene la oreja Ay, ay, ay, saque lateral precioso, Tutus. Pero empezó, otra vez empezó a crecer Perú. Sí, mejoró el equipo, se, tomó, se había tomado un respiro defendiendo en campo propio, ahora jugamos más en campo de ellos y se juntan las pequeñas sociedades que puede armar Perú que también funciona. Aquí es Lucho. la Paula. A ver, aquí está Víncula. Juega corta más Lucho vincula, Flores, el oreja, sigue Flores, pasó Lucho, saca el centro, aquí está Lucho, pelota afuera, será tiro de esquina, tiro de esquina, Movistar, Internet a tu ritmo, favor del equipo de Ricardo Gareca. Quedarán cinco, pero vienen los dos centrales. ¿ah? Sí, subió Zambrano y Callens, iba a esperar Tapia también, iba a esperar Flores también, ¿quién más llega? Espera la Padula, ya se empezaron a formar las parejas y no para bailar el área de la selección paraguaya. La va a acariciar Yoshi. Y la sacaba con los puños ahora Silva. Insiste ahora Yoshimar Yotun. Yotun se le mostró Sergio Peña para sacar el centro. Sí, va a caer la pelota en el área de Paraguay. Aquí está, balón arriba ah, no podía Flores, Cueva, Cueva, sigue Cueva, va a pasar y pasó, Flores ahora, juega uno distinto, uno que juega otro deporte que se llama Cristian Cueva. Controló la pelota, hizo un sombrero, penetró, le dio la pelota a la oreja para que desborde. El oreja saca el centro, y Yotun que había tirado el córner la termina empujando de tijera y marca el segundo para Perú. Algo están revisando Pedro, nosotros no sabemos qué, esperemos que no pase nada. Pero vamos, compañero. Ahora revisen. Ya está, profe, ya está. Es un genio. De Fulvito. ¡Vamos, ¡Vamos! Es un genio, Cristian. ¡Vamos! Se va a renovar el fútbol. Estamos en 43 de esta parte inicial. Lo gana Perú 2 a 0. Y aquí va Paraguay. Igual, igual, como si estuviera 0-0. Igual, la misma. es para la marca, Ortiz. da la vuelta, no está referenciado Junior Alonso. Que va a pasar el ataque que está Junior Alonso. Lo pone en el área, el despeje de Zambrano. La va a buscar ahora Cristian Cueva. Domina Paraguay, Valbuena. Y el estadio es un espectáculo aparte. Dios mío. Sí, vemos el partido, pero las tribunas, las tribunas son un espectáculo también. Conmovedor, impresionante lo del hincha peruano esta noche aquí en el Nacional. Ferreira, Zambrano, la saca Zambrano. Hoy es el partido número 117. 117. Cerca de ser hombre récord en este registro, Yoshimar Yotun, que acaba de convertir su séptimo gol con la camiseta peruana. Y lo de Cristian Cueva es, es fuera de serie. El 90% de futbolistas hubiesen tirado el centro, pero él se inventó algo diferente algo del barrio, algo de la pista. era Cueva. Aquí va otra vez, pero a buscar más. Aquí está Cueva. Va Cueva, sigue Cristian. Acompaña por el medio ahora Sergio Peña, sigue Cristian Otra patada, Cueva, por favor. ¿Cuántas patadas, Rapalini? Ahí va tarjeta, tarjeta, tarjeta, Sí, el primer tiempo de Cueva. Sí, muy bien. Cuando está Cueva todo es distinto. A María para Rojas. Y esto queda clarísimo la noche de hoy aquí en el Nacional. Eh, saca, sacan, los minutos adicionales, muchachos. sí dos vamos a jugar dos minutos más. Cueva, no está bien. Ah, inmediatamente después del gol, inmediatamente después del gol vino a, a conversar con Monillo, a marcarle una molestia, un dolor. Y Yotun pide que, entre la asistencia. Pero antes de, pedir que entre la asistencia, se, agachó, no sé si fue darle un beso, un abrazo, a, reconocerle la, la genialidad. La calidad, la calidad, esa decisión que nadie tiene, que solamente los diferentes pueden eh, ofrecer en esa zona de la cancha y en un partido tan caliente resaltemos la lucidez de el Oreja Flores cuando hace la jugada Cueva, el Orejas mete un centro doloroso al medio, que al final por el rebote termina capitalizando Yotun. el Oreja muy bien entrando por su sector. Estamos viendo la repetición, no es fácil lo de Yotun porque salta en un pie y la agarra en el aire de zurda. Tiene la fortuna Yoshi de que la puede agarrar de zurda. Silva venía corriendo hacia ese lado, lo agarra contrapié, la toca Silva y no la puede sacar. Pedíamos ayer, el señor Zúcar hablaba de jugar bien. Bueno, la efectividad hace que todo se vea mucho más lindo, ¿no? Y entró con drama, ¿no? Eh, hubo un contacto ahí, entró con drama, lo vimos acá clarito. Este, No teníamos cuándo terminar de ver que entre la pelota. Aquí se va a jugar el tiro libre a favor de Perú. A ver, tiro libre en cabeza, Yoshi tú... estuvo, sí, sí, sí, ya está. Será para la próxima, vamos, vamos, vamos, vamos. Se nos va la primera parte. Esto es así. La de la Padula, la del primer gol, fue palo y adentro. Ahora fue palo y afuera. Y Callens, cuando tenía todo para hacer el tercero, la termina tirando afuera. Muy clarita, desconcertado Paraguay. No la tenía que girar tanto el cuello Alex Callens, pero bueno, vamos que estamos muy bien. Aquí va a salir, va a salir Paraguay. Salida de Silva. Se nos va la primera parte. a aguantar la cueva. Renato Tapia. Larga, larga. larga qué bien pasó Sergio. Qué, bien va a pasar Advíncula también. Pasó Advíncula. Sí, le solté el acelerador. Despejera de Alderete. Va a pelear Lucho. Va a pelear también ahí Yoshi tú Sale Paraguay. Rojas. Amigos de Movistar Deportes. Rapalini se lleva el silbato a la boca. El balón está en el medio. Ya se cumplieron los dos que dio el árbitro. Busca Paraguay Ferreira. Primero Calens. Atrás. Tiene que resolver Pedro Alese. La pelota se va y el árbitro va a dar tiro de esquina cuando ya hace rato pasaron los dos minutos. Hace rato pasaron los dos minutos. Hace rato. faltó comunicación entre Galés y Calens ahí para, para resolver una jugada que era sencilla. Hay que defender este corner. Tranquilo, Pedro, tranquilo vamos, hay que defender este córner, es importantísimo, hemos con dos goles de diferencia al medio tiempo. tiro de esquina a favor de Paraguay. Vamos, vamos, bien metido. Le perdí el reloj al árbitro. Ah, bueno, lo que pasa es que lo de Cueva fue justo en el inicio de los descuentos. A ver, ya se toman las marcas en el área, busca Paraguay. El 48 esta primera parte va Paraguay se acabó, lo acabas. Lo acabas. Será saque de meta. Cuenta premio BCP. Terminado más el primer Ha terminado esta primera parte. Aquí en el Estadio Nacional, con goles de La Padula y Yoshimar tú. la selección peruana le está ganando a la de Paraguay 2 a 0. Vamos a la pausa, regresamos. Usted, de verdad? Al hilo. <laughs> Cuando quiera, profe. Los goles, los manzanillas. Amigos de Movistar Deportes, vamos a vivir los segundos 45 minutos de esta historia aquí en el Estadio Nacional, en la calle José Díaz. juegan las elecciones de Perú y Paraguay. Profe, ya estamos, ¿ah? Gracias. Le dice que se muevan porque todavía no lo va a iniciar. Les dice que se muevan porque les contamos. Eh, seguramente el Colombia-Venezuela. Así es. El que en el último minuto tuvo un penal para Colombia. Que anotó James. Que anotó James. pero se demoró mucho el penal porque primero lo tapó Fariñez y luego lo hicieron repetir el penal a James porque se había adelantado Fariñez y ahí sí convirtió Colombia el gol con el que está ganando 1-0. Eso hizo que el primer tiempo de Colombia se demore en terminar bastante más que lo que se demoró en terminar el partido acá. Entonces me imagino que están tratando de coordinar que todos los partidos empiecen los segundos tiempos a la vez. Y, Pedro, y Cueva vuelve a ser este, atendido, ¿no? Sí, Le han pegado duro, Michael. Sí, le, han pegado bastante y ahora le, le aplicaba un poco de éter en el tobillo derecho. Estamos a la espera entonces del inicio de los segundos 45 minutos. Colombia le está ganando a Venezuela 1 a 0. Gol de James de penal. Aquí en el Nacional Perú le está ganando 2 a 0 a Paraguay. El que tuvo que ser infiltrado antes del partido para poder estar es Luis Advíncula. Gracias, los Amigos de Movistar Deportes, ya estamos viviendo los segundos 45 minutos de esta historia. Juegan las elecciones de Perú y Paraguay. Cristian Cueva. Le pegaron a Cueva otra vez. Junior Alonso le comete falta. Será tiro libre incabeta a favor de Perú. Al final del primer tiempo, Pedro Michael, les comparto, 12 faltas de Paraguay, con estas son 13, por solamente 3 de Perú. Se va a jugar el tiro libre incabeta a favor de la selección peruana. Frente a la pelota ya está Sergio Peña para darle la vuelta, para que aparezca Miguel Trauco. Se asocia ahora con YouTube, otra vez para Trauco. Toca Perú. Calens, es quien va a participar también de fútbol en salida. Carlos Zambrano. Aquí va Zambrano, Zambrano, salida larga de Perú, va a buscar la cueva. La lucha por ese lado del terreno era con Junior Alonso, el que atropella, el que gana es Sergio Peña, sigue Peña, la cuida bien Peña y pasa Víncula. A ver si aprieta el acelerador Lucho, sí lo apretó. Acá se viene Lucho para sacar el centro, centro de Lucho, está, está, está. Se defiende Paraguay. Iba a apretar Carlos Zambrano. Pasa ahora Ferreira. Atrás Yotun para que se muestre sin problemas Miguel Trauco. Galese, eh, Trauco, va Trauco, sale tocando a Perú, sale poniendo la pelota abajo la selección peruana, Renato Tapia, Carlos Zambrano, Zambrano, se junta ahora con Peña. Levanta la mirada Sergio por izquierda. Ya se muestra para la salida limpia Trauco. Dásela Trauco. Aquí está primero Cristian Cueva. Yotun. Cueva. Yotun. Quiere participar Trauco. Sigue con la pelota Cristian que va a encarar y va a pasar. Va Cristian. Sigue Cristian. Le sacaron la pelota Cueva ahí en la frontera. Llegaba Trauco para colaborar. Llegaba Tapia también para tapar. La tiene Paraguay. Estamos en el minuto 50 segundos de esta segunda mitad. Ha sentido un jugador paraguayo acciones detenidas. Me parece que es 20, no, no, no, el 20, que fue a... Sánchez. Sánchez. Sí, el, oreja eh, ah, eh, marcaba como que, lo había golpeado de, manera casual. Ahí, ahí me, me, gustó toda la movilidad de Perú y después cuando Cueva se queda con la pelota, eso no me gustó tanto. No era una zona para quedarse con la pelota. La pelota se tiene que seguir moviendo. En la medida que la movamos, vamos a poder encontrar algún espacio para después filtrar un pase o encontrar eh, con la padula. Pero si nos quedamos con la pelota en el pie mucho rato, hacemos todo más lento. Se va a renovar el fútbol. Que se recuperó Sánchez. Arroba Movistar por P. Hashtag la casa de la selección. La mueve Ortiz. Juega Paraguay. Está ganando Perú 2 a 0 con goles de la Padula y Otún. Rojas observa. Junior Alonso es quien juega hacia adelante, verticaliza ahora Paraguay. Pelota filtrada de Ortiz que ha recuperado Perú. Yotun, Cueva, no pudo controlarla Cristian. Ya está, tranquilo. Pasó, se viene Paraguay otra vez. Busca pasar al ataque, ahora Inciso. Metió segundo y pasó. Lo persigue Advíncula. ¿Quién era el duelo? Todos, todos, todos, todos. Los aplausos son para Lucho Advíncula. Excelente la recuperación de Advíncula. Inciso es rápido, muy joven y muy rápido, pero más rápido que Advíncula, difícil. Cubas la mueve Paraguay. Ahí tiene que tapar Trauco. Tiene que apoyar Zambrano también. Pasa esa pelota que no le pega al arco. Estaba impactando en la víncula. no ah, puede evitar Galese que el balón cruce la línea de fondo. Será tiro de esquina. Tiro de esquina. Movistar Internet a tu ritmo. A favor de la selección paraguaya uno de los principales argumentos de Paraguay, hay que defender bien la pelota parada. Porque ya subieron los centrales, porque ya subió derecho, porque ya subió Buena, se toman las marcas ahora, Tapia está con Junior Alonso, vamos a ver qué sale este balón detenido. Llegó a cabecear Junior Alonso, la sacó Flores. Josimar Yotur, a ver si le ganas la posición, sí, le ganó la posición, sigue Josimar Yotur, estaba perdiendo la pelota, ganó Junior Alonso, la va a poner otra vez cerca al área peruana, el despeque es de Trauco. Sergio Peña, la vas a amasar. Ahí está Sergio, sigue Peña. Falta, falta. Le pegaron abajo, por eso será tiro libre y cabeta a favor de Perú. Tranquilo, Sergio, tranquilo, tranquilo. Para renovar el fútbol. Pero esa actitud de Peña me encanta. Me encanta porque era lo que le pedíamos. Que juegue cada pelota como si fuera la última, que no se deje ganar una dividida, que los duelos los gane. Después si le sale el pase, si le sale el gol, si le sale todo eso, él tiene la calidad y le va a salir solo. Pero ese, ese nivel de agresividad, ese nivel de lucha, ese, ese deseo de, ganar cada pelota que le toca dividir, es importantísimo. Y me encanta que la gente también se ponga de pie y se despierta nuevamente. Cae el aliento desde las cuatro tribunas aquí en el Nacional. Trauco Vamos a ver qué vas a hacer, Miguel. Aquí está Trauco, quiere encarar y pasar. Busca la sociedad ahora. Cueva, Cueva, Cueva. Sigue Cristian, aquí está Cueva. Dos contra Cueva. Le volvieron a pegar, se sintió ah, del tobillo. Otra vez Cueva sentido. Sí, lo pisaron porque cuando como forcejeó entre varios eh, por la pelota, eh, le pisaron le pisaron el pie izquierdo. No, En el forcejeo, o sea, no fue una patada, no, no, al final Cubas lo pisa y lo pisa, lo pisa por las puras. Eh, pero Cristian, yo no le voy a decir a Cueva lo que tiene que hacer porque es el mejor de todos, pero estando con el tobillo así, tiene que jugar más simple todavía. Quedarse con la pelota menos en los pies. Acá se viene, pero yo sigo tú. Flores, Flores, Flores, Flores, Flores. La respuesta atrás de Anthony Silva. Vamos Perú, porque la fe es lo más lindo de la vida. Y si vas con fe, tú siempre ganas en Incabet. Vamos Cuevita, faltas tú. Y si apuestas que Cueva anota, ganas más de cuatro veces tu apuesta. Regístrate en el código que está apareciendo aquí o y participa por 200 mil soles en efectivo. Además, tu primera apuesta es gratis. Gracias a Incabet, la emoción de ganar. Había sido muy buena de la Padula y Otú encontró a Loreja, creo que oreja tenía que definirse. trató de tomar un tiempo más para que le quede para la zurda, lo mejor era rápido y de derecha. Loreja no está jugando con el perfil más favorable, pero lo está haciendo redondamente bien igual. El lateral que favorece Paraguay, ya se juega desde el costado, era Junior Alonso, Ferreira, Ferreira, Ortiz, llegaba primero la cita con esa pelota, Sergio Peña y ahora Cristian Cueva, a ver qué vas a inventar Cristian, sigue Cueva, le sacaron la pelota, Ortiz, Callens irá a la marca, Callens irá a tapar esa incursión Trauco, así sale Perú. Falta de Ortiz. Será tiro libre y e vez para la selección peruana. Que Las he contado Ortiz. ¿ah? Esta es la cuarta falta que mete. Hace rato y se está jugando gratis ya. Sí. Corta mucho Paraguay. Lindo cómo volvió la Padula para hacer su prioridad y recuperar la pelota entre los tres. Ya se renueva el fútbol, ya sale Perú, Gales, saca la larga. Ahí está Pedro, la pelota es lo más alto, Cubas, Zambrano, Zambrano. No, no, Carlos. Y ahora Paraguay, Romero, este es Romero, Tapia. El partido, de Tapia. Será lateral, precioso, Totus a favor de Paraguay. El partido de Renato. Se va a renovar, pero antes van a atender a Renato Tapia. cobró la falta Rapalini. Cobró la falta sobre Renato. Claro. Aprovechó Luca para acercarse a Gareca, Michael. Sí, y Gareca, a ver, Evidentemente no lo escuchamos, pero mira, mira el gesto de Gareca. El, famoso pensá, ¿no? A Cueva, porque las últimas dos Cueva pudo resolver de una manera distinta, más rápido. Sí. Y Gareca le hace los dos, los dos índices a la frente, el famoso pensá. Y la Padula se va directamente a hablar con Cueva, que juegue más simple, porque si está con el tobillo como está y se queda con la pelota, es más, es más probable que le peguen. Y él puede jugar simple, puede jugar a dos toques. Lo venían tomando ya Lucas, se reanuda. Ahora la salida de Paraguay. Junior Alonso. El toque primera fue de Enciso. Tapia. Vamos, Renato. Aquí está. La podía Sergio Peña. Va a atacar el espacio Enciso. Ojo, también está llegando Ferreira. La puerta para Enciso. A ver si encara. Frente a él está la Padula. Llegó la Zambrano para colaborar. Pasó el Enciso. Ferreira. Ferreira. Sigue Ferreira. Quiso girar. Pasó la pelota. Ortiz no se anima. Pero va a caer el centro ahora de Rojas. Va a caer el centro de Rojas o Centro de Rojas abajo. Resuelve Perú. Sale jugando Cueva, va Cristian. Falta, otra falta, pero cuánto es pues, Pero es del mismo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. sí. va a ser el segundo amonestado en Paraguay. Tuvo que hacer cinco fouls Ortiz para que le saquen a María. A la Padula fue la primera. Nueve minutos de este segundo tiempo. Jugará Pedro Galese. Sí, el cronómetro sigue avanzando. El cronómetro sigue. Y va a sacar Galese. El encargado de poner la pelota en el lado paraguayo. A buscar Gianluca. La Padula. Sacaba Rojas. Tapia. Lo bajó Renato. Insiste Paraguay ahora. Arriba tiene que ganar Renato Tapia ganando la posición a Renato, que luego se recupera y cae Peña, Peña, ponía la pierna fuerte, abajo Renato y ahora Sergio corta el juego el árbitro. Sí, porque Tapia jugó desde el suelo. Por eso se va a reanudar con este tiro libre incabed Le favorece a la selección paraguaya. ¿Te moviste, Pedro? Sí. Buena oreja, buena. Podía Flores. Sergio Peña, Peña, Flores. Pero que está en el medio, si el toque es el primero puede ser. Mano, mano, mano, mano, mano, mano. Por eso va a parar el juego y es para María tranquilamente. ¿eh? Por eso se acerca Yotú. Es tranquilamente para María. Increíble. La tocaba en primera Yotú. Ahí está. ¿Sabes por qué no se la saca? Porque la pelota da bote en el suelo primero. Estiro libre inca Obed que favorece a Perú. Se acercó youtube a reclamar. Y ahora va Renato Tapia. Aquí está Renato. Pasa víncula, vaya. Va Lucho, Lucho, Lucho, Lucho, Lucho, Lucho, Lucho, Lucho. Centro y está. La pelota despejada por la gente de Paraguay. está Cueva. Va Cristian. Otra vez Perú. Muy larga para Lucho. Muy larga, tranquilo, ya está. Sacará desde abajo. Anthony Silva. Espectacular el partido de Arvíncula. Cada vez que se lo propuso pasó y le dio profundidad al ataque de Perú, que era algo que en los últimos tiempos nos estaba faltando. Sacará Silva, va a, salir corto la selección paraguaya, sale corto. Alderete, cuando otra vez la fiesta se instala aquí en las tribunas del Nacional. Alderete, Alderete, sigue Alderete. Junior Alonso, con el freno, Junior Alonso, Alderete, la presión será de Gianluca Lapadula, la mueve Paraguay. Avanza Ortiz, que ya está molestado con cartulina amarilla. Sigue Ortiz, se toma su tiempo ahí en la línea que divide ambos lados del terreno. Romero, Junior Alonso, toca Paraguay, va a pasar Romero para esperar la devolución de Junior Alonso. Atrás, todo empezará con Alderete. Uvas, el que siempre juega delante de la línea de cuatro, aunque los dos laterales de Paraguay están sobre campo de Perú, sobre el lado del campo de Perú. Para Perú es esta. Sí, buen recorrido de la Oreja. Se viene el número 10 en Paraguay, Michael Medina, ¿no? Jesús Medina y también va a haber otra variante en un ratito más. Van a ser dos cambios, porque Iván Torres con el 17 también será una alternativa que usará Barros Esqueloto. Busca Paraguay, va a pasar Junior Alonso, Junior Alonso, apíncula para la marca, sigue Junior Alonso, oh, tapia que no, atento, seguro, sin problemas, controla Pedro, sí. ¿Sabes que, Tapia se la sacó de la cabeza a no? Y ahí hubo un, tema de comunicación. Pero Renato está en todos lados hoy día. Absolutamente en todos lados. Va a sacar Pedro Galese para ponerla en lo más alto del Nacional. Cubas, Tapia. Otra vez Paraguay, Cubas. Advíncula. Gianluca a poner la pierna fuerte, no podía Renato. Ortiz, el que va a llegar para colaborar en la marca es Edison Flores. Pasa por derecha Rojas, la marca cero de Flores, aquí está Rojas. Aparece Cubas como opción. Es Cubas quien la tiene. Ortiz, Romero, y por izquierda Junior Alonso, nuevamente, primero Enciso, Enciso, quiere pasar Enciso, bien, bien Cristian. Trauco, ya sale Perú, ahí hubo falta. Estiro libre e y cada vez... Tú sabes que lo, que lo que en el primer tiempo eh, fue un problema, que es la cantidad de faltas de Paraguay para cortar. En el segundo tiempo, no voy a decir que nos está ayudando, pero le está quitando ritmo al partido. Se va Junior Alonso, ingresa Iván Torres, que puede jugar de lateral como de extremo por izquierda. El es futbolista del Olimpia, me parece que es hombre por hombre. Y se retira con el número 20 Sánchez, ingresar Jesús Medina, centrocampista del CSK de Moscú. Jesús Medina. Gracias, Michael. En Perú todavía no, no hay novedades en el banco, ¿no, Pedro? Calientan varios, entre ellos Canchita y también Costa. Eh, pero todavía no hay variantes. Correcto, en unos cinco minutos tendremos novedades seguramente. Aquí está la Gianluca, Gianluca, Gianluca, la palapa, la palapa, la palapa. Intentaba la padula, viene el despeje, creo que lo más alto. Cales que no, Tapia que sí. Busca Perú ahora, víncula, Lucho, Cueva, que nos inventar a ver. Aquí va Cristian, pone el freno, Cueva. Otra vez pasó Cristian. Le van a ganar la posición el recién ingresado, el que está con el tanque lleno, fresquito. Iván Torres, Ortiz. Va a pasar al ataque ahora. Otro que está fresquito. Jesús Medina. Medina. Avanza Medina. Pasa Paraguay. Buscando con posesión generar peligro en el lado peruano. Rojas. Medina. Jesús Medina. Otra vez para Rojas. Antes la pelota cruzó la línea de costado. Por eso será saque lateral. precioso Totus. A favor de Perú y este nombre de River Plate. Lateral derecho paraguayo Robert Rojas. Estará la próxima semana en Lima. Para la Copa Libertadores. Va a jugar con las manos Miguel Trauco. Aguanta Cristian Cueva, va Cueva otra vez. Primero Flores, Flores, vamos, orejas. Aquí está Flores. Pegaron a Flores, es tiro libre y vez que favorece a Perú. Un pase largo, ¿eh? Eh, Vamos, un pase largo que alguna vez rompa porque... Después seguimos. Advíncula Sergio Peña, Peña, Tapia, va a llegar Romero primero, bien Tapia, le puso la puntita, iba a pasar, iba a pasar Trauco, iba a pasar Trauco, ya lo veo Flores, prefiere él sacar el centro, ¡oh! lo buscaba Gallán Lucas que siempre lleva peligro, Romero, iba a tapar Tapia, llega Callens, Trauco, avanza Perú, tiene la pelota, la hace circular el equipo de Gareca, está ganando 2 a 0, Trauco, a tenerla, a tenerla, Callens, Va a jugar atrás con Pedro Gales. Salida larga ahora de Pedro. En el medio no podía Peña. Romero. Otra vez Paraguay. Torres. Este es Torres que ingresó en reemplazo de Junior Alonso. Ya se junta. Zambrano. Con el con el siempre peligroso Julio César Enciso. Hueva. Mira cómo juega Perú, mira cómo juega Perú, Dios mío. Se equivoca Cristian. Otra vez Paraguay. La controla bueno. Momentos de inspiración en el lado peruano. Cuando todavía falta Torres. Yo insisto que el pase a Galese no me gusta. Porque el pase a Galese lo saca a ellos de posición defensiva y hace que se paren 20 metros más adelante. Va Rojas por ese lado. Siempre está Trauco con él. Pero ahora lo superó Rojas. Ah, la pone abajo Ferreira. ¿Quién le va a pegar Ortiz al arco? La frente se va por arriba. Por eso corresponde saque de meta Cuenta previo BSP para la selección peruana. Probablemente el remate más serio de Paraguay en el segundo tiempo. Buena la jugada de Rojas sobre Trauco. El centro atrás. Y el remate se va desviado. Pero lo, que decía, la teníamos en el campo rival, la tenía Yotun. Yotun juega para Calen, Calen juega para Galese. Y Galese no es que le pegue larguísimo. Galese le pega a una pelota dividida para Peña que la pierde en juego aéreo y ellos se establecen 20 metros más adelante. Si esa pelota Yotun la tira al área, por, incluso a dividido, incluso para que la agarre Silva, nosotros seguimos parados donde estamos jugando en estos momentos y ellos siguen con la pelota cada vez más lejos. Sacó Pedro Galese la pelota en lo más alto del Nacional. Otra vez Paraguay Vamos a resolver tranquilos. Zambrano, a tenerla ahora. Pasa el ataque de la Padula. Ay, ay, ay, va a pasar, va a pasar. Pasó. Pasó en Lucas, se la pide Flores. Yan Lucas, en Lucas, sigue la Padula. Trauco. Abre los brazos Sergio Peña por derecha. Ya pasó Víncula. ¿Lo viste no? ¿Lo viste no? Sí, lo vio. La pelota es para Lucho. Aquí está Víncula, se viene Lucho. Víncula, Víncula para sacar el centro porque espera Flores y la Padula. A ver si en Cari pasa. Sigue Lucho, Lucho, Lucho. estamos apoyando a Víncula, Peña, Flores. Flores la pide Vícula, sigue el Orejas. Toca Perú. Tapia y le agarra la vuelta. Sí, le dieron la vuelta. Y ahora Trauco, de lado a lado. Mueve Perú a Paraguay. Trauco. Y terminaba eso el gol, Dios mío. La movió de lado. estuvo cerca del tercero. Y es como lo dijo Gino, ¿no? Cuando un ataque empieza por un lado y termina por el otro, tiene muchas posibilidades de éxito. Perú construyó por izquierda, fue a la derecha, volvió a la izquierda. Aparecía Cueva como segundo delantero, pasó muy cerca. Los centros de Trauco y de son buenísimos. Otra vez Paraguay, Rojas, Rojas está cortando ahora, la busca Cueva, ataca el espacio de Luca, va el balón para la Padula, la la la quiere la Padula, ahí va la Padula, ahí va ya Luca, porque está Alderete con el cuerpo, gana Alderete, Omar Alderete, el hombre del Valencia de España, González, Paraguay. Canchita González en cualquier momento. Gracias Michael Zúcar, gracias Michael. Pelota afuera, será saque lateral precioso. Totus. Peña va a ser el cambio. Que no está bien, ¿ah? Y asistencia a Peña, me parece que hay una molestia en el muslo. Va a salir en camilla entonces, ¿ah? Sí. Bueno, se viene la variante entonces en la selección peruana. Y nos damos un respiro todos, ¿no? Sí, al campo Christopher González. Se va Sergio Peña. ¿Qué le puede dar? ¿Qué le puede dar canchita en estos minutos finales Pedro Eloy a la selección peruana? profundidad y llegada al área, pisar el área. Peña tiene, con todo lo bueno que es, también sabe llegar al área. Tiene remate de gol. Canchita, mi pregunta es si se va a instalar del medio para la izquierda, que es lo que normalmente lo hace rendir mejor, ¿no es cierto? Con esa llegada que también tiene Canchita eh, parecido a Peña. Una velocidad, una ligereza de pierna muy importante. Canchita no es de eh, conducir, trasladar, no, es de tocar y picar cancha Christopher González. El aplauso para Sergio Peña. Hay aplauso, hay reconocimiento. Mejoró Peña con respecto a los, mucho, A, los otros partidos. Se retira con, un fastidio en el muslo derecho. Ojo con... Ojo con... Hay un jugador, pero Yotun, Yotun estaba haciendo estiramientos como si estuviera un poco acalambrado. Y Canchita lo primero que hizo fue hablar con Yoshi. Y se va a la derecha, Canchita. Se va a la derecha, va a jugar de Peña, va a jugar de Peña. Aquí se reanuda el fútbol, saque lateral, precioso Totus. Lo buscaba en Luca, sale Paraguay, Valbuena, Valbuena le quedó larga, pero igual encontró jugador de Perú que lo presiona en ese lado del terreno, el que arranca es bueno, quiere pasar Medina, corta y gana Perú ahora, salida será por ese lado del campo. Ya está en la cancha Christopher Canchita González. Ojo con Yotun, ¿ah? ojo con que creo que no puede seguir. ¿ah? Levantó la mano y pidió asistencia. Sí, viene de Calcaterra, ¿no? Al toque lo llamaron a Calca. Tal vez a priori sea lo que el partido pide, ¿no? Músculo, intensidad para este partido que todavía sigue siendo complicado. No, y lo que va a pasar era un poco lo que tú pedías. Va a ir eh, Christopher a la izquierda y Calcaterra va a jugar a la derecha. Correcto, mira cómo se sincronizó la situación. Eso va a pasar, porque si no hubiese hecho el cambio, ahora sería un doble cambio posiblemente. Claro, claro. El desgaste de Yotun en estos partidos es, especial porque entre fecha doble y fecha doble solamente tuvo un partido con la atención de la competencia, ¿no? Llamaron a Calca. Y va a sacar Paraguay y, vamos a jugar un rato con uno menos, porque Yotum está fuera de la cancha. Ya se reanuda el fútbol con salida larga de Perú. Sai. La tiene Callens para sacarla Alexander Callens. Trauco. La pide Tapia también. Renato, ha hecho un buen partido hasta el momento. Jugó largo Renato Tapia. Está recuperando Paraguay. Pero hay que tratar de, tirar la pelota afuera. Hay que tratar de tirar la pelota afuera para, para que salga el cambio, para no, jugar, para no seguir jugando con 10. No podía Tapia. Pasa al ataque por este lado Torres, que está fresquito. Centro de Torres. Bien. Para sacarla Miguel Tronco. Así complementa la salida Perú con Cristian Cueva. Aguanta la pelota Cristian, más Cueva, a ver si en Cari pasa, sigue Cristian, ¿qué vas a hacer? Pasó Cristian, este es Cueva, Dios mío. Qué genio, qué genio, Dios mío. Ahora hay que recuperarla, ahí, ahí hay que recuperarla. La marca de Zambrano. Advíncula, sácala, sácala, Lucho, gracias. Hay que tirar la lateral, estamos jugando con uno menos, muchachos, hay que tirar la lateral. Hiciste Paraguay. Trauco para la marca, espera Trauco, a tomar las marcas, a tomar las marcas, sale Perú, va a buscar Cueva, todavía, todavía le queda gasolina, insiste Torres, Torres, vincula revienta, ahora se cambia, ah, se viene el ingreso de Horacio Calcaterra, Pedro La Gareca se mete a la cancha como loco, se mete a la cancha y les dice, no podemos jugar con uno menos tanto rato, ya está. <laughs> se metió a la cancha Gareca, se metió dos metros a la cancha. claro, claro, claro, claro. Ya entró Calcaterra, le dice a Canchita, vete para la izquierda, que me queda por acá. Y pasó por acá y Eh, la, explicación no es una lesión. Se le puso dura la pantorrilla, me dijo. calambre. un calambre. Hermoso lo que ha hecho Areca Hermoso lo que ha hecho Gareca. Cada detalle suma. Va Paraguay otra vez. Y otra vez se enciende la tribuna. Quiere Nacional Ortiz. Cada vez le queda menos esta historia. Faltan 21 minutos. Barbuena, Ortiz, Barbuena, a presionar Perú ahí en el medio campo, en la frontera. Pasó para Cubas. Torres, Esquilla se muestra como una opción por izquierda, por derecha. Pasa siempre Rojas y Trauco está con él. Se viene el centro de Rojas. Ah, la pelota tiene que salir Pedro. Sí, Galese seguro para decir que por ahora esta historia sigue 2 a 0 a favor de Perú. Sí, es un momento en el que ellos han tomado la iniciativa. A nosotros nos va a costar ajustarnos a los cambios, acomodarnos a los cambios. Creo que los de arriba también están cansados, pero tampoco se puede cambiar a todo el equipo. De hecho, le queda un solo tiempo de cambio a Perú para hacer tres, si lo quisiera hacer Gareca así. Vamos, que faltan 20. La pelota es la más alta, la padula, iba a pelear. Sai le A pelear en Luz pero ya estaba la bandera arriba, por eso será tiro libre y Cabet. De salida para Paraguay. Hace la pausa en el medio Cubas. Cubas. Otra vez Paraguay. Empezando todo desde su lado del campo. Siempre con Rojas pasando por derecha, pero Trauco lo tiene bien referenciado hasta ahora. Aquí va Rojas. Ha recuperado Perú, bien, bien, el toque en primera, se juntó Cueva con Tapia y ahora pasa el ataque González que está fresquito con el tanque lleno. ¿Por qué no encaras? Aquí va Flor, uy, intentaba pasar canchita González cuando Flores atacaba el espacio por el medio. Ha recuperado la selección paraguaya. Sale nuevamente esta vez por el lado izquierdo con Romero. Romero, Romero, pasó Romero. La marca será de Lucho Víncula. Romero, Romero, sigue Romero, Romero, Zambrano. Bien Carlos, bien Carlos. Se perdía Zambrano. Hiciste Paraguay, Ortiz. Busca recuperar González. Lleva para colaborar también al vínculo. Ortiz va a sacar el centro o no. Lo espera Lucho para la marca. ese se de las marcas en el área también. Tiene que ganar Cales ahí. Llegaba Zambrano. No puede Ferreira. Se apoya atrás. Alderete observa, Paraguay empuja, pasa por derecha Rojas. no, le choca Rojas. Ahí está Trauco, cumpliendo a cabalidad por ese lado el terreno cumpliendo con anular a Rojas, que era una de las armas más importantes que tenía Paraguay antes del partido por ese lado derecho. Prepara otra variante Paraguay, después nos la cuenta Michael Zucar, porque se va a jugar este lateral ofensivo. Callens está con Ferreira. Tapia siempre con Ortiz. Bueno, que impacta en Calcaterra, otro de los que ingresó, un despeje de Flores, Christopher González, vamos canchita, aquí está Christopher, sigue González. Vamos, falta. Estiro libre y cabendo. no. dejó seguir bien Zambrano. Qué bien Zambrano. Y ahora Calca. Fuera larga, hermano. Lo van a rodear, le van a sacar la pelota. Se apoya bien con Tapia. ahora sí cobró la falta. Estilo libre. Y vez para la selección peruana. Siguen pasando los minutos aquí en el Nacional cada vez más cerca. estos son los minutos que hay que pasar, los momentos en los que hay que saber sufrir un poquito, saber entender que el otro equipo tiene un poco más la pelota, que nos cuesta tenerla, nos cuesta cuidarla, que ya no, no hay la misma frescura en el equipo. Cada vez... Donde le toca a Galese, a la defensa por ahí sostener un poquito el partido. Falta menos para que esta historia termine, pero antes en el campo Michael Zucker, novedades. Sí, no van a coincidir los hermanos Romero en la cancha porque se estará tirando Oscar en lugar de Coleman. Y está ingresando también por Ferreira su hermano, Ángel Romero, Oscar de Boca, Ángel de Cruz Azul. Ángel Romero. En otro cambio, Alman juega en Godoy Cruz, Argentina. Oscar Romero e ingresa por el número 18, David Colón. También entró Colman, ¿no? Con la 18. Sale Perú, Renato Tapia, Tapia, Zambrano, bien Carlos, la pelota es lo más alto del Nacional. Resuelve sin problema. No se complica Zambrano. Y ahora Perú para ponerla abajo. Sí, la pone abajo Miguel Trauco. Trauco. Este es el Orejas Edison Flores. El Orejas Edison. Otra vez Trauco. La pide Renato Tapia. Por derecha está Lucho abriendo los brazos. Lo vieron a Lucho. Va a buscar a Lucho. Rápido, pero no tanto. <laughs> que lateral. Preciosos. tutus Vamos, Lucho. Vamos, Lucho de todas maneras, el no retroceder la jugada, el no volver a los centrales, hace que por último se pierda en una zona donde a Paraguay le queda muy lejos atacar. Y Perú espera paciente ahora, junta las líneas ahí en el medio. Para que no llegue con profundidad Paraguay. Romero, Ángel Romero, tiro libre Bet. Y va a reanudar Romero. Cubas, toca y toca Paraguay. Mira cómo se agrupa Perú, cómo junta hombres ahí para formar un bloque impenetrable para Paraguay. Está habilitado para generar fútbol en ataque Torres. Torres, Torres que reemplazó a Junior Alonso, que es el encargado de correr por ese lado izquierdo ah, en Paraguay. Tapia, vamos a buscarla. Guayan Luca, pero ya está, la pelota se va del terreno, será saque de meta. Cuenta premio BCP para la selección peruana. Dejó jugar Rapalini, chocaba a un jugador paraguayo que es el que está sentido con Tapia. Enciso. Precisamente entramos a jugar los últimos 15 más los descuentos. El mismo nivel de atención, el mismo nivel de concentración, igual de aplicados y a ver si metemos algún ataque. Minutos que se van a hacer eternos. a falta. Hashtag la casa de la selección. Escriban, participen con nosotros. Sacará Pedro Galese. Le queda una ventana a Areca para hacer cambio. Sí, de acuerdo. De acuerdo, Pedro Eloy. Que sigue haciendo mágica esta noche, sacó Pedro. La pelota en lo más alto, va a buscar la Calcaterra. Está recuperando ahora Paraguay. Porque por derecha va a pasar siempre Jesús Medina. Lo van a buscar a él. Acá está. Acá está. Sí, sí, es para Perú, Jesús, tranquilo. Saque lateral, precioso, Totus reanudará Miguel Trauco. ¿Quién se acerca? Dice Miguel. ¿Quién se acerca? Va Trauco para lateral. Lo tiene cerca González. Prefiere arriesgar jugando larga con Cueva. Que aguanta bien la marca. Y llegó González y pasa esa pelota. a la padula. El que lateral precioso. Totus para Perú. Lo recontra insulta Barbuena a su lateral a Rojas. <laughs> Trauco. Ah, que se peleen entre ellos, eso está bien. Aquí busca Perú otra vez. Vamos, que llega Trauco. Llega Trauco podía en orejas. Tapia que tampoco. Sale jugando Paraguay. Ángel Romero para resolver Alexander Callens. La dejó correr simplemente. Por eso será saque lateral. ¡Preciosos, Totus. Hoy día Cristian Cueva está cumpliendo su partido número 90. 90 con la camiseta peruana. Debutó allá por el 2011. Copa Quirín frente a Japón. Y en este lapso de tiempo ha convertido 15 goles y entregado 14 pases gol. Es Cristian Cueva quien está en la cancha, que nos regala momentos que pasarán a la historia con camiseta de la selección. Aquí va Advíncula, Flores, está recuperando Paraguay, Renato Tapia, dásela a Christopher. Christopher González, González, González. Por derecha paso Flores, primero Calcaterra, Tapia para darle la vuelta. El que aparece en escena es Miguel Trauco, siempre lo va a acompañar Cueva por ese lado. Todavía le queda gasolina para encarar y pasar, todavía le queda gasolina. Va Cueva, prefiere el pase para Trauco y tiene que regresar ahora. Tienes que regresar Cueva ahora, para ese lado. Regresa Cueva, gana Christopher González. Calcaterra, Tapia, advíncula, va Perú otra vez, no suelta el acelerador, quiere liquidarlo, Advíncula, Flores, Advíncula, manda al área, aquí está Lucho, para en el área, ¡Oh! Mira el despeje, se defiende Paraguay, insiste Lucho, llega Flores, Flores, Flores, que vas a hacer? El taco para Advíncula. Se ordena en defensa ahora Paraguay, Advíncula, Flores, así la atesora Perú. Tenerla ahí es importante, lejos del arco de Galese jugar lejos del arco de Galese. Trauco. Calens. Larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, Le hizo caso. Hiciste Paraguay. A cortar por ese lado iba Renato Tapia. La dejó, la vio pasar a Nicola. El saque lateral, precioso Totus, restan 12. Más lo que adicione el árbitro. Vamos. Hay que seguir alentando, hay que seguir empujando. Todavía falta para jugar Lucho Víncula. Hay que seguir metiendo. En estos minutos finales. Ya juega Lucho. Después de la padula. Hermano que está en el medio. Renato Tapia que se jugó un partidazo. Aquí está Renato, sigue Renato, pone fuerza Renato. Gol de Suárez. Gol uruguayo. Gol del pistolero. Gol de Lucho Suárez para Uruguay. En este momento. Y así se mueve el marcador entonces. Colombia sigue ganando 1-0 con gol de James. A la selección de Venezuela. Buscando a Paraguay. La marca de Calcaterra. Espera Tapia para la marca. Habilitado está Ortiz. La pelota que pega la humanidad de Carlos Zambrano bronce se pierde por un costado será que lateral precioso Stotus. Cuando el monitor nos muestra en la parte baja el, golazo de Luis Suárez. ¿eh? ¡Qué golazo del dientón del pistolero de Lucho Suárez! Y aquí lo metemos otra vez al Nacional, porque esto todavía no termina. Empuja derete. el hombre del Valencia de España, juega hacia adelante ahora. Bien, Renato, otra vez Renato. Como en tantas batallas futbolísticas, Renato Tapia cumpliendo al 100%. El saque lateral, preciosos, Totus. No se juegue lateral largo. Ortiz. La pelota se va del campo. En salida va a reanudar el fútbol. Pedro Galese saque de meta, cuenta previo BCP. Me gusta la actitud de Callens y de Galese porque se comieron vivo a los de la derecha. Porque dejaron que el lateral progrese hasta un remate. Si bien no fue un remate peligroso el de Coleman. La idea es que ni eso pase, ¿no? El nivel de atención, el nivel de aplicación del equipo es muy alto en estos momentos aún. Con poca energía física, podríamos decirlo, ¿no, Michael? Tienen clarísimo que hay que estar en este, en este nivel de estado de alerta hasta el último minuto. Hasta el último minuto. Sacó Pedro Galese, no podía Renato Tapia. El tránsito es ahí, cerca a la frontera. La tiene Renato Tapia. No va a sacar tarjeta. ¿Cómo pegaron ellos? Eh? Dios mío, y lo saca tarjeta. Destino libre, y cada a favor de Perú. Le pegaron a Flores. Ahí está de nuevo uno de los que ingresó hace un momento nada más. Hablamos de Iván Torres, el que reemplazó a Junior Alonso por ese lado del campo. Tiro libre, Incabet, cuando todavía no se recupera son Flores, Pedro Eloy. Faltan nueve. No hay problema que se quede un ratito ahí. A ver si bajamos un poquito el ritmo del partido porque el ritmo nos está llevando básicamente Paraguay. Ahora, no tenemos hace rato una pelota larga donde pueda aparecer una padula que evidentemente está muy cansado, pero no tenemos ese desahogo largo, ¿no? Hace mucho rato. Una más, Gianluca. Una más puede tener Gianluca. Aquí está Advíncula, le da la vuelta para que por ese lado se genere fútbol con Miguel Trauco. Trauco. Eso es lo que pedía Pedro. Esa pelota larga, buscando la espalda de los centrales. Podía Flores, sale Paraguay, ya marca el pase por derecha Rojas. Arranca y no hay quien lo pare ahora. A Jesús Medina, sigue Medina, Medina, sigue Medina. Y Rojas es quien va a terminar la jugada con un centro no. A ver, aquí está Rojas, otra vez Medina. Se agrupa atrás Perú, resuelve bien Perú atrás. Cuando ha sido exigido ha resuelto bien Perú atrás. Cuando ha tenido que hacer la simple, ha hecho la simple. Insiste Paraguay. Flores, ahí está la oreja, qué buena pelota para Cristian, tírase la larga, tírase la larga, aquí está Cueva y Advíncula, que todavía tiene, todavía tiene combustible, aquí está Lucho, qué buena pelota para Canchita, se la pide ya en Luca, sigue Canchita, le pone pausa al fútbol, llega Trauco para colaborar, ya no hay sorpresa porque regresó Paraguay, pero todavía, todavía puede generar pero porque le tiene Cueva, Cueva, Cueva, la que el palo, se no abrieron. Aquí responde Paraguay. Llega, llega, llega, llega. Bien. bien, Calen Bien, Alexander Por eso, por eso seguimos 2 a 0. La tuvimos a un lado, la jugada de Perú fue genial. Trauco para Cueva, Cueva saca el centro, anticipa la pedula, ven el palo en el contragolpe. Ellos tenían una situación muy clara de ataque. La recuperación de Calen sin hacer falta es sensacional. Gol de Calen. Y ojo que quedó muy sentido, muy ahogado Zambrano. Cales ¿ah? lo celebró como un gol. No, y es para celebrarlo como un gol, porque Zambrano da, todo lo que puede, lo, complica hasta donde puede a Enciso. Enciso es muy rápido, Cales lo pasa y cuando lo siente Enciso, termina perdiendo la jugada. Silva la toca ¿ah? con el dedo, si no era, era gol de la Padula. mete un dedito ahí a Silva y la pelota en el palo. Nos viene perfecto esta pausita de Zambrano. ¿Qué pasa con Tapia que se ha acercado al banco de Paraguay, Michael? lucha también, Advínculo también. Lo que pasa es que estaba, está molesta la banca de Paraguay. Desde hace un rato los mellizos Barros otro le reclaman al árbitro por algunas jugadas donde consideran que no se ha cobrado lo que ellos piensan que era lo correcto. Y en esta, en particular, eh, intuyo que sintieron que había falta de Callens. Sí, no, no, pero no había, no había, lo pasó Callens. Acá, acá tenemos la repetición, lo, lo pasa lo mueve apenas, pero Rapalini no cobra esas, o sea, eh, lo mueve lo mínimo y en moverlo lo mínimo termina, termina a Entra Ramos por Zambrano. Pedro Eloy, llamaron a Cristian. Para jugar lo último que queda del partido. Enterito, concentrado, metido. Llegó como siempre al estadio, lo vimos llegar con su... Un parlante tremendo que tiene Ah, es el dueño de la música en el vestuario. vamos a jugar con 10 porque no, no deciden lo de... Parece que vuelve Zambrano. Porque no frenaron el cambio. O lo que están pensando es si utilizan el tiempo para hacer un cambio más, ¿no? Imagino que pasa por ahí. Porque es la última oportunidad, claro. la última oportunidad. La indicación fue que la botea. ¿ah? la, indicación de, Santín fue a Galese que la saque para realizar la variante. Sácala la oreja, sácala. sácala. Aquí busca a la Padula, la Padula, la Padula. Lo podía Gianluca. Está resolviendo Paraguay con Alderete. Llamaron uno más, Valera creo que es. Salida larga de Paraguay. No, Gaby Costa, Gaby Costa. ¿Llamaron a Gaby Costa? Se vienen las variantes entonces en el equipo de Gareca, Tapia. Cristian Cueva. Cueva. hace lo correcto, ahora sí, ahora Cueva hace lo correcto porque no, no podemos jugar con uno menos, a pesar que Zambrano ya había entrado, pero está visiblemente disminuido. Gareca le dice al, al cuarto hombre, que es Espinosa, que va a hacer los dos cambios. Tres cambios. Tres cambios. Viene Valera también. Valera también. Y Zambrano, y a Zambrano. Voy contigo, Pedro. Listo, sabíamos que salía Zambrano, sale Zambrano. Entra Ramos por Zambrano, va a entrar Valera. También va a entrar Costa. Se va Cueva. y Se va, entiendo, La Padula. También, todavía no lo oficializaron lo de La Padula. Vamos a ver. Ah. Vamos a ver, porque el tema es físico, o sea, lo han chancado a la Padula y ha corrido a todas. No siempre con ventaja, siempre en desventaja numérica. Debe ser la Padula, sí, la Padula eh. Y el Luca la Padula. Y ahora a correr a todas. Sí, faltan tres minutos y lo que den de descuento. Ahí están los aplausos, se va la Padula. Vamos con todo, le dice la Padula a Valera. El abrazo de la Padula con Careca. Los abrazos de la Padula. Aquí seguimos, estamos en lo último. Está recuperando Renato, va Tapia, juega Perú, González. Son los últimos momentos de esta historia aquí en el Nacional. Insiste Paraguay. Bien, bien, bien. A luchar, a pelear todas como si fueran las últimas. Todo empezará en el lado paraguayo. Estamos llegando ya a los 43 minutos. Pelotazo largo, parte habilitado Torres, con este vínculo Torres. El despeje de Renato. Ay, ay, ay, ay, Renato, Renato. Balón fuera. El árbitro señala que será saque de meta. Cuenta premio BCP a favor de Perú. ¿Cómo lo apuró? Ah? Sí, lo apuró Renato, no le permitió sacar el remate cómodo. Y lo celebra igual, como lo celebró Callens. Como un gol lo celebra Renato. Va a sacar Galese. Es impresionante el aliento aquí en el Nacional. Va a sacar Pedro Galese. La pelota el más alto del recinto de la calle José Díaz. Y va Perú, va Perú. Empuja, quiere más. El despeje de Alderete. A luchar la Trauco. Pelota afuera, será saque lateral, Preciazos, Totus. Vamos a llegar a los 44. Va Paraguay. Alderete, Torres solo, libre de marca. Aquí está Alderete, sigue Alderete, la pide Torres. Alderete, juega atrás. Valbuena le mete el pelotazo para que ataque el espacio, para que llegue por ese lado. Uno de los que está fresquito, hablamos de Ángel Romero. Romero sigue Ángel Romero ahora esperando la devolución buscando formar un triángulo por ese lado Paraguay, pero no se le da, la pide Ángel Romero, la pelota es para él, aquí está Ángel Romero, la pizza le esconde, la muestra, Romero, Ortiz, todo empezará en el lado paraguayo, ahí en la frontera, al derecha como el buena, Perú se recoge, Perú espera Paraguay, Perú ve pasar el tiempo, Perú espera que esto se acabe, 44 tenemos ya del segundo tiempo. Atento porque va a dar 5 o 6, ¿no? Se paró muchas veces el partido en el segundo tiempo. 5. 5. Otra vez Paraguay. A ver si la salida es rápida. A ver si la salida es rápida. Sí, sí, sí. El tránsito es rápido. Pasaron de la defensa. ¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo! ¡Está, está, está! ¡Oh! Tiene que sacar al derete. Se defiende Paraguay. Y va a salir rápido ahora el equipo paraguayo. Ojo con Ángel Romero. side, side side. Sí, estaba adelantado, arriba. Por eso será tiro libre. Y en salida para la selección peruana. ¿Cuánto más se va a jugar Pedro Eloy? Lo decía Michael muy bien, cinco minutazos. Cinco minutos. Muy clarita la de Valera porque es muy buena la asistencia de Christopher González. Queda casi mano a mano con Silva. Silva está a mitad de camino. Creo que Valera se da cuenta un poquito tarde de que la opción era tirarla por arriba. Cuando la tira por arriba, Alderete la sacó de la línea. Eh, el banco peruano es, muy lindo lo que está viviendo el Banco Peruano ahorita. Peña y YouTube por momentos son un hincha más. Se preparó todo para que esta noche sea de fiesta. Se preparó todo para que esta noche sea una noche linda, una noche de fútbol, una noche de vivir la pasión por la selección al máximo. Y para que esto se complete restan cuatro minutos. Sale Paraguay. Otro gol de Uruguay. Otro gol de Uruguay en este momento, pero ya en este, en este tramo del partido eso pasa en un segundo plano. Lo gana Perú, saca la Pedro, saca. Aquí está Galese, la pelota. El más alto del Nacional, Perú lo está ganando. Perú no dependía de nadie. Perú dependía de sí mismo para meterse al repechaje. Restan cuatro minutos. Estiro libre, Ortiz. La tiene Ortiz. Juega Ortiz. Espera Perú. Agrupado atrás. Otra vez Ortiz. A cerrar los caminos de Paraguay ahora por ese lado. la pelota. Se va a reanudar el juego. Estiro libre a favor de Paraguay. Faltan tres. Busca Paraguay otra vez. Cubas. Ojo que va a atacar el espacio ahora por izquierda Torres. Está Torres. Llega el Gaby Costa por la marca. Bien Gaby, bien Gaby, bien, bien Gabriel Costa. El saque lateral precioso. Totus a favor de Paraguay. El encargado de apurarse será Torres. Torres. Juega, corta nomás. Amigos de Movistar Deportes Paraguay es que proponen estos momentos finales con Medina. Rojas, Rojas, Rojas, ¿qué vas a hacer Rojas? A ver, Rojas no se anima a ir al frente, no tiene con quién además. Por eso tiene que auxiliarse atrás el equipo paraguayo. Tiene que hacer circular el balón. Ahora con Alderete. Lo tira Torres mostrándose como opción de pase. Prefiere ir atrás Alderete. Bien, buena la presión de Perú. Lo obligaron a retroceder. Sale Paraguay. La gente quiere que esto termine. Restan dos minutos. Buscando Paraguay. Con goles de la Padula y Yoshimar Yotun lo está ganando Perú. Alderete. El toque es en primera. Lucho. Bien, Lucho. Bien, Lucho. Aquí está sacando la pelota larga. le busca la Valera. Otra vez Paraguay. Llega Renato. Mano, mano, mano, mano. mano sacamos nosotros. Lo que sanciona el árbitro. Será tiro libre. Inca Y empieza a celebrar ya el Nacional. Empiezan los cánticos. falta? Empieza a soltarse la tensión. Un minuto 40 segundos, Pedro Eloy. Se empieza a soltar la tensión. Va a sacar Galese. Va a sacar Pedro. La diferencia con Paraguay en la era Gareca es abrumadora. Este es el octavo partido, sexto triunfo, 16 goles a favor, 6 en contra. Una noche para recordar siempre, Michael. Aquí va Perú. González. Resta un minuto. Ortiz. La juega larga. Espera Ramos, llega el vínculo para colaborar. Bien, Lucho, aquí está Lucho, la protege Lucho. Lateral, lateral para Paraguay. lateral que favorece a Paraguay. Vamos, Ángel Romero, Ramos para la marca. Último minuto, offside. offside, offside, offside, viene el despeje. Ya estaba la bandera arriba. 40 segundos para el final. Es tiro libre. Incavete en salida para Perú. Estamos ganando con cuatro jugadores del torneo local. Que no es un dato menor. Que no es un dato menor. Estamos ganando porque, porque Garek es un genio. Tenemos un mago en el banco, tenemos un que Paraguay lo llevamos al resultado, lo supimos sostener, tuvimos algunas actuaciones individuales enormes el día de hoy, pero la figura es el equipo. La figura, como a lo largo de todo este proceso de Ricardo Vareca, es el equipo. Porque esto por encima de cualquier individualidad es un equipo, es un grupo humano que sabe que el nosotros está antes que el yo que más importante es lo colectivo que lo individual, que no hay una sola figura excluyente y con el esfuerzo de cada uno de los futbolistas, de cada uno de los miembros del comando técnico, de cada una de las personas que ayudan desde la logística, desde lo dirigencial, desde lo auxiliar y cada uno de los 50.000 que han venido hoy a alentar y cada uno de ustedes que está en su casa haciendo fuerza y dándole buena vibra a esta selección. Hemos dado un paso gigante, un paso monumental de cara a jugar el segundo mundial consecutivo. Perú es quinto en la eliminatoria. Tenemos que todavía en junio esperar por el ganador de Australia o de Emiratos salta, el estadio vibra, el que no salta no va al mundial. Vamos selección y vamos para arriba, carajo. Ganó Perú 2 a 0 y todavía con el palpito a mil. Pedro Eloy. Qué bárbaro, sí, ahí eh, se produce el abrazo de todos los jugadores, momento muy lindo. ¿eh?